امساك وبعض الناس بيشكوا من آه، ارتفاع في درجه الحموضه نسبه الحموضه في المعده الكلى آه، هي مهمه جدا هذا الجهاز لتنقيه الجسم والدم من المواد الفاسده وبيحتاج الى كميه كبيره من المياه نقص شرب المياه يؤدي إلى تكون الحصى في المسالك البولية وفي الكلى وقد تؤدي هذه في المستقبل إلى قصور في الوظائف الكلى الانرجي حقتك طاقتك في رمضان انخفضت معناها قاعد تسوي شيء غلط قاعد تسوي شيء غلط